Mas, tenang ke mas, tenang. Mas jenenge Mas Dri. Mas, jenenge Mas Dri. Bastır, ninguém bastır. Bastırın ki bastırın. Mas jenenge Mas Dri. Mas jenenge Mas Dri. Mas jenenge Mas Dri. mas jenenge mas dri Mas jenenge Mas Dri. mas jenenge mas dri Mas tenang ke mas, tri.